दोस्तों आप जानते हैं कि लावा अधिकांश वस्तुओं को जला देता है लेकिन आज आप जानोगे कि यदि लावा को चलती कार के टायर पर डाल दे तो क्या होगा उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले हीटर को 1000 सेल्सियस डिग्री तापमान पर लावा तैयार किया गया जिसके बाद लावा को चलती कार के टायर के नीचे गिराया गया जिसके बाद आप देख रहे हैं की टायर में कुछ इस प्रकार आग लग जाती है और उसके बाद देखते हैं तो टायर में बहुत कम नुकसान होता